Serra é de Atibaia. Se o amor é cego, o negócio é palpar para ver com coração. conta. la classe est sociale de comer. Muito, muito bem, muita gente, muita alegria. Adora paz, essa deusa adorada dá. Fartura, comida dá. Juventude, pro rico pra gente paz. бьют до сной. Махачевский contrário. Olha só, com a mesma pele de vinho, eu adoro um fardado. Olha pra mim e manda brasa. Ô brasileiro! Me acorrenta. Me leva. Minha corrente, me leva. Vamos ver esse homem. Leva, algema, leva! Chama o coronel para ele. Bora. Estou de novo, desce. de novo, viu? Foi seu pentão que mandou. Mas as vacantes que o senhor mandou os homens baixar em cima, botar no ferro, no fogo, no pentelzão, dos presos públicos, as correntes dos pés, as trancas da prisão, se abrem por si, para e pá, encantadas, elas saltam, desembeçam o mato, pulando feito malucas, chamando por São Promius! uma coisa assim. Esse homem chegou à toa em Tebas. Cuidado! Muita coisa ainda vai acontecer. Cavalgadura! Bronco! Curipoca! Mas que atraso! Parece que todos vocês enlouqueceram. Desamarra as mãos dele. Não tem perigo. Está nas minhas mãos, nas minhas redes. Ele não escapa. Garanhão. Para isso você está em Tebas. Cabelão. Esses cachos na cara não são de quem vai à luta. Esses Peraí, deixa eu bater um aqui. Primeira pergunta. De onde vem o senhor? Modéstia à parte, eu vou dizer. São das santas montanhas floridas do Tímulo. Já ouviu falar? Lídia é minha amada. E de onde portou esses mistérios para aqui, na Grécia do Brasil? Dionísio me ensinou. Filho de Zeus. Então lá tem um Deus que pare Deus. Lá não. Aqui. O mesmo que neste lugar fudeu com Semele. E era de noite ou de dia quando ele te apareceu? Foi olhos nos olhos. Me passou seus mistérios. E o que são esses mistérios? São vedados para tapados que não têm fé cênica. E o que as patacas lucram com isso? Tudo! Mas esse, esse mistério seria um sacrilégio te revelar. Você não está preparado para saber, nem para ouvir. Você encobre o que eu mais quero saber só para me deixar com mais vontade. Orgia não é para pouca porcaria. E quem não tem balanga andando, vai ao bom fim. Esse Deus que você disse ter estado com ele, como é que ele é? <coughs> Como ele quer. É? Não sou eu quem manda. Outra vez. Dizendo o assunto para não dizer nada. Ah, para boçal, parece boçal a boca que sabe o que fala. E logo para que você veio trazer esse Exu? Todos os bárbaros do mundo já trabalham há muito tempo para essas giras. Vivem de brisa, não sabem pensar como os gregos. Hum, nem tanto. Até que nisso vão mais longe. Diferenças só nos costumes. E a bacanal? É de dia ou de noite? É de noite. Principalmente. E para escuridão, a escuridão tem não sei o que de santo. Doce veneno Perdição! Mentira também, quem procura encontra putaria. Por justiça! Você vai me pagar caro por essa minha reverência maldosa. E você pela piração de não saber me adorar. Olha a audácia do Baco. Hum. Lábio é que não falta. Me diz. O que, que eu tenho que sofrer ainda? Qual é a pena que me penteias? Primeiro, posar teus cachos. São sagrados. Promessa por Deus. E depois, me dá esse terço. Vem pegar. É de Dionísio. Thank <laughs> do forno! Vamos conservar teu corpo! O diabo em pessoa me solta! Porque eu tenho muita simpatia por ele, quando eu quiser, hein? Ah. Só se você invocar por ele, por meio dessas tuas patas! É o que eu sofro aqui agora, ele assiste. E onde está? Que não brilha os olhos meus? Em mim. Você não vê porque não está aqui agora. Leve esse sujeito! Desacatou minha tela! Não me amarra, hein? Me proclama uma pessoa que sabe das coisas, não me dobra quem não sabe! Amarre! Eu te dou! Eu sou autoridade! O meu poder é maior que o teu! Você não sabe o que está te tramando, o que faz e nem quem é! Penteu! Filho de minha mãe Agave, que me pariu de Ekion! Teu nome já traz sua pena! Penteu! Imediatamente! Amarre ele na pata dos cavalos, nos estábulos. Lá ele vai poder deixar na escuridão mais profunda. E essas desgraçadas, essas vagabundas, essas suas cúmplices que você trouxe pra cá, eu vou arrancar das mãos delas esses poderes que me dão nos nervos e pôr pra trabalhar com minhas empregadas, os meus tiares. De agora em diante, quem manda nelas sou eu. Thank you.